سلاما سلام تذكي عرما تدسي لا سونر أرينا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على الله sorum sinar la inna ningalede salerana masorum sinar la inna rabu de alam dunya na bunga makhluk sepejana bunga makhluk ستجلى صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسر حبيب الله دريد Un demi rengkasakanna dari cinta dak Nabi na. Un demi rengkasakanna untah nangis cekerang na. Nalo cor aing للتر أئمتنا صلاة الله سلام الله على رسوله سلام الله على ياسين حبيب الله أسلم kingdom, yes, and Kita baca. على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله termasuk yang kata jata أقنطال سار النبي بن علماء بنوتنا سلام الله على ياسين حبيب الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع wabarakatuh.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 amri Rabbi wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a warina al-batila batila, batila. وارزقنا اجتنابه وما ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gidoan. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi Indo PWT Banyugidon, Dentrias Banyugidon, Imo Banyugidon, atau yang melalui 2 meter band 103 atau 803 atau juga 814 atau yang melalui radio-radio FM, Al Cairo FM 1 maupun 2, Permata FM, Budi FM, Banyugiri FM, dan juga FM FM yang lain juga yang melalui loudspeaker loudspeaker pengeras pengeras suara atau yang melalui speaker loudspeaker sound sound system sound sound aktif dari konversi telepon juga yang melalui media lainnya sangat kami muliakan Langkong Timin ngambil lebih barokah. serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyugiri On. Kira kita bersama ngaturin kanjaran Fatihah kita haturkan kehidupan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sarang setuju keluarga-keluarga, sarang sahabat-sahabat beliau, raji-raji Epon, potra-potra turunan Epon, keluarga dalam Epon, para tabi'in, banta tabi'it tabi'in, para nabi, para utusan, para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufiah. pengarang-pengarang ilmu-ilmu syar'i. Guru-guru betan guru setujuan guru lah guru data zaki. Bengesepo, bengesepo laki maupun bini. Lepala-lepala tak jemaah. Akan cakap cakap kenalan-kenalan. Murid-murid. Santai-santai betan guru setuju orang-orang yang sangat baik fokus dan pertahan kepada setiap Orang yang sangat tolong, orang yang apa bantu dan pertahan kepada setiap Tak terangkan jalan kefokusan, keafir pertahan kepada setiap Orang-orang yang sangat bersul kalau bantuan kepada setiap Ingatkan kehancuran kefokusan kau kepatan kulit saja. yang sekebaik fokus dan petang kristal dan setuju umat Islam. Lakek maupun bini. jasa pengajian khususnya Halimah binti Komar alamat Kali Baru Manis Banyuwangi siapa lah tiga dunia tanggal telepon Muharram hari Ahad hari Ahad tanggal telepon Muharram Jukan Haji Hasan alias Milan Bucur Timur Kampung Trebung Trebung Encur Kecamatan Batu Marmar Pamekasan Sampai nanti kertunya Hari Ahad tanggal telepon Muharram 1444 Hijriah Cukun Arba'i binti Martiyau berumbung di Satu Bayi, Bayi Tengah, Kecamatan Sokobana, Sampang. Sampanglah tiga dunia. Tanggal betul ekor bulan Muharram hari Kamis Hari Kamis tanggal petol ekor Muharram 1444 Hijriah. Kalau mater setajenah ini sapora aku sebenarnya hebat ya Rabbani berdoa pokoknya. Selamat dari siksa Allah. Terima kasih. Terima kasih memantarkan nyeri dan Allah yang syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat kepada para ulama, para ulia, para syuhada, para solihin, para para pengasuh oh, Ben malam mater kalau ben kengingah barokah barokah pun saya sebut malam mater badan kulit saja. Sarang anak foto badan kulit saja. Keluarga badan kulit saja. Santri-santri benjamah badan kulit saja. Orang yang saya tawasul kalau badan kulit saja. Saya terangkan jalan kefokusan kau ke ibadah kulit saja. Bukan orang-orang yang sangat baik fokus dan apa tanpa saja. Muka-muka senantiasa mendapatkan keridoan serang pengampunan ipon Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kelampuan serang belas kasih sayang ipon Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan sarang mauna ipon Allah Subhanahu wa taala bimbingan ipon Allah. Inaya ipon Allah. Kaya di ayu kaya himaya ipon Allah. Malam mater nak ingin barokah, barokah pon pengajian. Barokah barokah pon kapal kusen. Barokah para ulama barokahna para aulia, barokahna para syuhada, barokahna para salihin, barokahna para guru, para pengesepuh, Kira-kira saya barokah umur, barokah ilmu ni. Barokah atas tanah, barokah rezeki ni. Barokah abang, barokah anak foto barokah keluarga ni. Barokah santren-santren ni. Barokah jamaah ni, barokah jamiah Para na saja perjuangan-perjuangan, pengorbanan-pengorbanan. Bermanfaat terkini tambahan taufik. Serang hidayah epon Allah subhanahu wa ta'ala. mata-mata eh, daripada kecemperan-kecemperan kekompiran kekompiran kepungan-kepungan kebahagiaan-kebahagiaan dunia akhirat daripada hilang kesosan-kesosan kesempakan, kesempakan, keserbukan eh. selekuan-keselekuan keselekuan Malamat dari pekuat majar watang kalau ban kempang. Eh, pernah tak putuk angku yang watan Bantu dari berjalan potang bawah tangan. Muka-muka yang pernah jumpa rezeki eh. ni. Oleh rezeki si halal, si barokah. Muka-muka yang pernah khusnul khatimah. Perancang umur lemah tak kalau benda kena Allah. macam Umar dalam menjunjung tinggi agama Allah yang pernah sehat berat selamat aman di cecopan di musibah di pendai di bencana di malapetaka selamat dari petena-petena selamat dari tadolim dan syadolim itu kira orang yang kish itu lep orang lep alanya alan orang yang lah agang orang yang gua selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan, selamat dari kelinate, kotor ate, peteng ate, kering ate, kering ate, lopan ate, maten ate. Mati, antara para kuat iman dan kuat Islam eh, bisa memperjuangkan keamanan Allah di Udin dalam pandangan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perolehan ilmu sebanyak ilmu semanfaat, ilmu sebarokah. Dia pernah tegak hajat ke Laban Kempang. Tercapai cita-cita dan sukses susah. Nah. Eh. Ya, pernah terkabul pernyonan-pernyonan. Ala hadhihi niyat. Ala kulli niyatin salihat. Wa ala niyatil qabul. Wa tamami kulli sur. Wa naili kulli ma'mul. Bihaqi Sayyidina Rasul. Rasul. أبي بناء أبي البتول صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة الفاتحه الفاتحة para pemirsa, para mitra pengajian Banyugir On yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kitab Taurat kita tertulis empat bed empat keris terus-terusan. Pertama, mengkor kitab Allah Ta'ala. Fadhanna alla yaghu alla yughfar lahu wa mal bi ayatillah. Orang yang pun lemahus Al-Quran. Pasnya kaki tak isapu Rabban Allah. Ini keadaan pada dan senyingi dek ayat-ayat Epon Allah. Erekan ayat-ayat Allah Taala ini ke erekan sabiasa. Erekan ni ke ni erekan perang sepele. Erekan perang ark. Jadi orang naus Al Quran. Ini keampun aku tunjang kecik. Ini sepora ban Allah. Sebab si ayat-ayat Allah. Warlakar ayat-ayat Allah. Se Emaus ayat-ayat ini. Bi Allah Ta'ala apa kuning sepura? Bisa mungkin sepura setajam, bisa mungkin sebagian. Tergantung kesukaan Allah sejelas berdasar mm, kelakuan tu saya sepura. orang maus kitab-kitab pun Allah. Kitab Allah. Kitab Taurat, Injil, Zabur, lakong-lakong Al-Quran. Ni kekan mau siapa nikah, ampunlah tetip pengaporan eh, Allah. Saya nombor dua, perisian si nomor dua. Man tawadu'a li ghaniyin li ghinahu. Faqad dahba thulutha dinihi. Orang sema tawadu, sema antep, sema asor, sema menghinakan aban dak kereng soki. Walan aban tero oleh kesoki inah malah erik beri. Biar yang soki, Orang Zoki adik berdik apa banyak. Dan nikah elang du pertelon akhir mana. Tawaduk ke orang kerana apa ah, ni keterok oleh kasukin lah. Malairik beriin. Paduk matawaduk. Ini kan berarti kurang yakin ke Allah. Elang agama mana. Lu pertelon saya lah. Kare saya pertelon. Jadi orang ini kemungkinan lara cikin. Pakunda pak apa? Tak sami madami. Tak sampai main apa? Ah, Dah korang soki polan teror ke soki na. Kundro maleri beri. ki ja sing ajual fekoh bisa turi terima. Wa Muhammad tawadu tak yu yu. Jana jana. Iyun tak apa sah. Reng Islam apa sah. Eki eh, kadit. Tikal abtina. Iyun majan ya magaya. Iyun. Sehingga buat laku. Ngasaki boleh. Abu Zayyun. Jereng Islam ah. Abu Sah. Nabu bola na. Jereng cerah Nega elang du pertelon agama na. Tawadu da gereng soki keng karna. Lah. Ka soki na. Abu lejet la gereng kaper. Gereng kaper kering kun soki soki tak kaper pendek. Misalnya kun bolan kering soki tak kampun lah kaper. Tak kerja semat hormat. Ah, ben malay oleh Eh, lang agama mana? Berarti orang yakin. Cak napa sih tetik olak na abe? Ah, Siapa lai taningin serang ajunan epon Allah mesti depa. Tak kira pada saya bisa langalangi. Sebab lagi kamu letak apa hari Epon Allah Ta'ala apa kuat orang siapa hari ini. Tak kira bisa. Ibn Allah Ta'ala orang yang pendekam pun lekap, eh apa akhir lah. Apa kuat orang tua lah. Syabri warisan jung banyakan. Polis ni sampai miliaran. Kuat tapi muncet betul adinan, Adin an ah, an lah kedinan an geni. Dekik semiliaran bekal tak ada. Bekal tak ada. Jadi payakin. yakin orang panika mana bi urusan tunya taningin sarang ajunan epon Allah tak bisa naning tibi. Jadi saya kandik panikun saning taning. Saning taning dari Allah. Pakuat saya alaku. Mun taning na sekoni tetap sekoni. Pakuat saya tak alaku. Mun taning na banyak. Pakun ni banyak. Pakun banyak oleh tergantung telefon taningan telefon Allah Subhanahu wa taala. Mana bi ampun landik keyakinan macam panikah? Punten tak mi madami tak nami na abad. Da kareng lain bolan terok sokin nah. Akhir. Peris nomor telok. man hazin ala ma fatah sakhita qada rabbi siapa-siapa orang yang sesesah atas tunnya seta eka oleh berarti orang jadi ya reng mureng, dek ke ketetapan saya dari ajunan epon Allah Berarti orang yang jadi ya? pegel dari keputusan saya dari ajunan epon Allah. Berarti orang yang pernah tak setuju dari tepan epon Allah, dari kepasteh saya dari ajunan epon Allah. Tetapi jadi susah kala atani berku, ternyata tak oleh pesen beku atau pak kocen atani jagung ada ocen tak usah susah mun susah berarti orang panik tak anda kepasteh saya dari ajunan ipon Allah oleh banyak oleh sekuni kapi ni kapas tebon jadi Allah Allah si tepaki Allah si nakar Allah si ngolak Allah si ngokor Allah si nimpeng Jadi mang lo pasera pasera pun, pun lecet lekar begin pun. Nun susah. Berarti tak setuju dia kelah aku nak Allah. Tak setuju kelah aku nak Allah. Tak setuju dekah keputusan dari Allah. Tak setuju dekah ketetapan dari Allah. Dekah pasteh seri ajunan pun Allah. Atakan, atakan rogi, atakan, atakan rogi. Tak orang. Tak usah susah. usaha-usaha tak kelem sukses, usaha boleh tak sukses boleh. Tak usah susah. susah berarti kita tak setuju dia kah? Pasti dari ajunan pun Allah. Kan orang rogi, orang untung, orang soki, orang laib kafir. Kan keputusan dari Allah. Mantar sah susah. Susah para cuma. Kikun oleh calian orang panik ke bisa sekalaban sabab reng mureng atas pasti sedari ajunan pun Allah orang pas tepak ojon nyiksek pas ojon pegel susah aduh dari mana aduh dari mana nah pecaring tak kiamat entah tak kiamat mungkin kun bola និចេកតបាអូចិនសំប្ររជិកេសិរីអាយុណានអេផុនអល់ឡាណីកបញ្ញាបញ្ញាមុនបានអល់ឡាតាឡាំពុនលេប្រីណេសគូនងតកាបារោយេសកាលេផើកូនដេគីផកាល់បឺដបងឡាបងបងឡាបងសិលាអិនសេមដេប៉ដេកេសគូនង banyak banglabang-bangla bang rezeki. Eh. Allah Ta'ala tidak akan kehabisan acara. Kenapa saya kesokanin? Pasti terjadi. Masuki orang. Ada pita nah. Antara nah. Pekon benda kaya capo ocen. Atau tak capo ocen. Ada pita nah. Di kampung letan ingkapi serang ajunan pun Allah. Cak sampai susah. Pola nah. Eh? Bedetunya eh? tak eh ka oleh. Eh tabang eh tabang lopot eh tabang eh tabang lopot. Tak ada mega oleh. Tekeng. Barang antik. Arogi. Ah, tak usah susah. Tak usah susah. Atau usaha-usaha nak pasal mun susah nika iya RTN menurut Allah berarti tak setuju ketang laku. Berarti tak anda ketang pasti. Man hazina la ma fatahu sakhit qada rabbi. Ini termaktub dalam kitab Taurat. Taurat Epon Nabi Musa alaihi salat wassalam. Yang susah atas dunia nah walan oh, tak ikau oleh naki tak le mulai naki tak le mulai ni ke berarti pada bense reng mureng atas ketetapan ben pasti saya dari ajunan ipon Allah Dan yang perisian nombor empat, dan kitab Taurat Epon Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Man syaka musibatahu innama yashku rabbahu. Siapa-siapa orang yang seasruh polan oleh musibah. Ani ah, kepada orang yang asruh. Polan akan lakukan pangeran. Yang asruh-asruh. Dopak ke borak ke timur. Ke ke timur. Anika pada ben orang yang saya lapor jangan wala pangeran. Anika beri musibah, pangeran beri musibah. Kan ni korang etis, korang sopan. Orang Allah Ta'ala beri musibah, puruk-puruk. Kan tak sopan. pada ben bapaan atau berkurun. Aneka abri tindakan. Abri tindakan dek kanan, eh? abri tindakan dek kemurid. Mangkana si murid nikah, si anak nikah, kalau ngebolong kok, eh tindak dek iya kok bon kuru engkau bon bapak ni tindak dak ye brik dak ye brik rodai je rodai e ke bela kan tak sopan napa boleh Allah orang beri musibah ni kah wai pak de ก็ดูกันพวกตอสโรเองตอสาตอสโรโรเองจะเป็นลาบูตอสาสโรโรเองจะเป็นสักเกตอสาสโรโรเองไลน์เชโรกีในดลมกาสับตอสาสโรโรเองไลน์จะอาบันนี่ก็ kailangan. Tak usah. Tak usah kasaro ka orang. Apa ni lang? Ni lang na penyamana. Dia kumelang. Perselang. Pesenelang. Oro, tak usah kasaro pun ka orang. Ini ka pola. Ana men asaro ka asaro aki kebijakan daripada Allah Ta'ala keberada ah, seakan-akan aneka napanya meningki bentuk tak melak Allah seakan-akan tapi mun pasanan itu rotai le kebule kore, Berarti nerema. Napa kasih pastaki Allah Taala pun dan nerema. Tak sah kebro tak sah kepenta kebule katemu. Urusan musibah. Mun urusan kenikmatan kebenta. Kebenta. Apa ada ben? Orang yang menikah. Ibrik keperkusan ban bapaan. Ibrik keperkusan ban ibuun. Ibrik keperkusan ban teraya tanah. Ibrik keperkusan ban tetangka-tetangka nah. Ika bila ke orang. Orang merasa terhormat. Allah Ta'ala itu, Ketika orang panikah. Menyampaikan dek ke orang lain tentang nikmat-nikmat sendiri ajunan ipun eh Allah. Menandik kenikmatan ke bila ke orang. Men musibah ketibin. tahu sama memberi ke yang lain. Orang kini kepada bense, orang lapor lagi pangeran ke lain. Pangeran pah muda iya marah. Pangeran dia mempesan pah memerugi kok. Seakan-akan seni ke. cet launing jak ni kecet lakar keputusan dari Allah. Kita yakin bahawa apa panapa si ampun dan menjad, si tetipas tena abek, ini kekain lah baik ni darurat Allah. Lah baik ni. Man syaka musibatahu innama yishku rabbah. Mun abu'an bani kekailangan. Atakan rogi. Atani rogi. Sajan banyak rogi. Rogi sajian akung berdesen dari Allah. Benyan berdesen tergantung dia pun benyan cobaan dari Allah. Sajian banyak cobaan, lah, sajian banyak berdesen. Maka nah, orang panik paling raja pelain, para nabi. Para nabi paling raja pelain. Nah. Sebab kanjing nabi si paling mulja tetapi si paling raja Ber, uh, eh, coba nanti kanjing nabi juga nah, ha, ada orang yang panik selebih raja coba nih tempeng ben para nabi para nabi paling raja Senap, sebab nab, paling teng kita raja temung ku Allah Dabunutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna azamal jaza ma'a ah, ah, wa mil bala saung kuno lebi aku ku ah, ngebelisen Allah ada tergantung dek kelebi aku ku ngah belai cobaan dari Allah sajen banyak cobaan sajen banyak belisnah dari Allah orang yang kadang eparogi eh, sampai di otang di budi pasanan te tiren zoki. Mulai dari di otak. Ah, ah, tak tegang rogi, atane rogi. Masalah ajar tak gelem tahu. Ajar tak gelem paham. lagi tak gelem apal. Tapi di budi ini ternyata temu seperti orang yang sekenceng ngajar ngacer lagi ilmu nah. Majalan ilmu Akhirnya, ilmu nah banyak, banyak Benyan ben si asal ah, kak desa. Ampun lah kempang kak aku ingoleh ilmu. Berisi gempang oleh ilmu. Ki cik yang tak berjalan boleh pun. Tak nangkar pun tak. Tak jalan benyan. diburi nepah benyan orang yang secet lakar terma. Nah amin. Keng diburi nih ternyata berpun Allah apa tetap mengajar. Nika asalam pun lah para putus asa. Ajar tak kelem paham. Apalagi tak kelem apal. Tapi diburi nih ternyata luar biasa apa paring ilmu dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala sampai beliau kak dito ngarang kitab yang mana kitab Tuhfatul Muhtaj. Masya Allah. Beliau pasti mujtahid. Jadi inna azam al-jazai tantala. Wa yasbar ijtabahu. Wa idha radiyah istofahu. jadi aku ngah belisian dari Allah tergantung kan aku ngah belai. Cobaan. Bensam kun Allah Ta'ala apa yang kata ampun dah lebur, ampun dah cinta ada kesetong bulan Nah? Maka ibrik belai. Ibrik cobaan, ibrik ujian. Benih ibrik kocor benih. Benih ibrik cukup benih. Ibrik belai. Ibrik belai. Maka nah tak usah ngen ngadepin kebadan Tak usah ngen serengen. Mun abe e eh paringin e eh capo e eh tangkuen musibah keng mungkin cet yang eka senengin Allah. Sebab Allah Ta'ala ketika mencintai seorang hambanya. Ini kabri beli. Pas sabar misalnya. Maka orang yang panik persemak ke Allah. Mungkin sampai. Ridho. Ridho. Pahri keratu. Ini saya kata resemak. Tetima Nabi berdebu. Paling. Paling aku ngebeli sian mereka beli sini support. Tapi berde dia datang support. Ridho, anak boleh nak. Ridho nikah. Anik ah, lah paling support support pun. Ridho ni kena. Ridho ni ke support si paling teki. Sekata support support biasa saus. Ika ampun lah oleh berlisensi raja. Napa boleh sampai ridho. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salat wassalam. Ucil apereng ban Yusha bin Nun. E tengah jalan tapang ki ban manuk pote. Si manuk ban langsung ning ke kapengki peng eh? Nabi Musa alaihi salat wassalam. Ning ke was. Manu, ning ke tak takok berarti ke Nabi Musa. Sebab mun nabi manuk ni ka rasa aman. Lagi banyak cantik kan? Mun koreng makan bakun takok manuk. Bakun ni cantik iku. Ya, ngerti ki bakok nokok nang e ruang tak banyak cantik iku. Tak merasa aman masalah manuk ni. Jadi tak ada manuk nongkok. Warna manuk curiga yang lolo won. Ongko nungku, mbah ngoti aki bede Bah ni ke entar kerja enak muntah tak ke. Maka nak mano tako semak nyemak. Bolan cet biasa mi ke anoreng. Mun ke nabi dan jangankan ke nabi. Sebagian ulama akadia Sulqanul Arifin Syekh Abi Yazid Al-Bastami. Beliau Kak Din tah. Dengan pola munajat dak kajunan ni pun Allah, manuk-manuk ni kentar. Syabu Yazid Al-Bastami kat dia tu munajat ke Allah Taala ni. tak aku lian sekali, asolat napa nak sujud tak aku di sekali. Sebit abi ah, di Ingat patung. Neng neng ingat patung. Ingat betul neng neng Ni ketengah pola munajat ke Allah Taala ni, ingat patung. Diam mematung. neng neng Saya kira manuk-manuk ni kebiasa. Ni ke dekah? Syabu Yazid Al-Bastami. Karena boleh yang betul je mu. Si Manuk ni kepasanan mator dekat Nabi Musa. Eh Nabi Musa. Abdina cik patah eh, Nabi Musa. Abdina jaga okey abdi na takuai pahatin kan tanda ka dinta. Jadi minta tolong kan kui keselamat na aben, minta tolong dek ke Nabi Musa. Karena manuk panikah merasa aman dek ke Nabi Musa. Tak kira pahatin Nabi Musa. Bahkan manuk panikah andi keyakinan Nabi Musa bisa nyelamataki dari ancaman dari nampaknya mana dari anjamna orang lain dak ke manuk kan? kok mun terus selamat iyo santar ke Nabi Musa kok minta tolong ke Nabi Musa Abdi ini juga ki cek sampai apa-apa epaten kenta abdi ini kenta Nabi Musa siapa yang si maten kak dit toh beda manu manu elang kak din tu sangat semati napti na eka akan naptin ben manu elang kak di saat nabi musa oh marah marah marah masuk ben kelum kaping masuk kelum kaping Kapeng, kapeng ini kan bede kapeng atas bede kapeng bebe masuk kapeng si Sekecek itu mau datang ke mana elang ni kah? Matur macam mana elang? Nabi Allah, ajunan Nabi. Sehingga ajunan cek langalangin abdina. Dari mana saya buruin abdina. Cetkakan abdina mana. Sehingga ajunan cek sampai langalangin abdina. Keangkui abdina kat ditoh. Ngakan mano? Cekop engkopen Nabi Musa. Ap di nejet. Kakan nejet mano? Mumpasanan tak beki benajunan mano? Tak pengakan lagi ngap di Onja oh, daya failah. Berarti tahu orang. Ah, tahu dia. Kalau ia rap ternyata aku tahu daya-daya bayah sengkok di embi tetapi embi ni ben sengkok hari ben sengkok eh sambeli ya. kalau ben kepilah kakan je dia abi engko nyambeli embi embi je kalau ben kepi ulah tak anda ka cukup embi ka cukup daging tak anda ulah ni kecerkakan ne cukup manuk tak anda ka cukup embi tenggulah lahmul ghanami la yasluhu li. Mun daging embik lah kalian tak cocok ke tan kulit. Tak selera tan kulit. Daya pilih Be'en ngekan tang beten. Mereka lah epokang sengkok dia. Ingal lah akhir men singkok ngekan jiri bayi. Pupun ten. Mungkin gula mungkin yang teronga karena beda sih bisa kakan dari perhatian ajunan. Apa nak apa nak. Monso cina ajunan kan tu si duaan kan tu pakai ecol lebih gawai nanti nabi bisa bisa kan tu. Oh itu apa apa? Demi keangkuinya lemetaki. Lah Mano seminta tolong. Siap Nabi Musa apa nikah? Ecol eh, pik ecol eh, cok soca duaan. Masya Allah. Nika kun demi mano. Pas katiban apa boleh mana bi demi manusia, demi umat. Langkong-langkong demi ulama. Kita siap mati demi membela ulama. Siap kita apa nika mati. Siap lokah demi membela ulama. Nabi Musa jangankan ulama. Ini kak kun demi membela manu. Ini apa manu? Siapa bayi toro? Dia siapa kun manu? Masa ya Tapi pun... Orang ini tak mikirin abang tibi melolo. Tapi mikirin orang lain. Bahkan melebihin dari mikirin abang tibi. Wayuk siruna ala anfusihim walau kana him khasasah ni ke demi apil lain mano ni nabi musa ni ke siap kangkui buta siap kangkui sowajan ejol pik siap kangkui sowajan panike pengal tok keluar dia marah-marah tak rapah, marah tak rapah. Nabi Musa langsung agentang. Nabi Musa langsung agentang. Tulik, tulik, tulik. Pas ningke. Manuk pening ke kedai Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Manuk pening ke nyucuk. Dekat soca dua Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Yusa kimeng abu bubu mungkin Nabi Musa. Ajunan Nabi na Nabi na Allah. Ajunan cek kepentingan ngakuin soca dua kent. Ajunan ki berjuang ngakak di Nabi Musa. Mak pasal ni berki ke mana? Cari banyak keperluan ajunan. Kalau suci. Ya tepin kento. Cik ngadepin orang-orang kafir saya cukup banyak. Ngadepin parkar saya agung dari Nabi, Nabi Musa. Mak pasanan disepelekan so cina ajunan. Dua. Eh, apa? Ampun. Ampun. Kemanin Nabi Musa ajunan sangat penting, sangat butuh kah? Soca kak din. Kenapa soca ni ke mata? Ega butuh soca na ajunan kak din. Cepa paling aki ke mana? Ajunan ki ngatup na Fir'aun, Eman, Korun. Banyak si atup na kento ki. Eh. Mumpas ajunan lah. Buta kada. Aduh, ah, kati benar apa kak din? Akhirnya manuk buru pas. Manuk sebelum kapeng. Manuk sebelum kapeng ini kepah buru. Karena bi Yusyak bin Nun kak dintoh. Itu buin ketika itu. Kenapa jadi kun manuk? Mak sampai apilin ketika itu ajunan. mah burungku manuk. Manuk sebenarnya dalam kapingan Nabi Musa alaihi salatu wasallam buruh. Teng leburuh eta eh, abang ban manuk elang kasa. Ah, ha, sekecil kita temu datang kapi kedua. Nabi Musa abdi nama dekat Jibril telefon malaikat Jibril. Kemudian setahun lah, Abdin Nabi Musa malaikat Mikail. Kibur setiti juga, setiti manuk isak dan gula. Setiti uh, eh, manuk lang dan gula. Setiti manuk uh, manuk perek saya tabang isak kini kah. Itulah akaran. Entar keajunan ajunan. Kalau ben Aropa manuk e dalam rangka ngujih ajunan. Ketipan apa ajunan? E dalam ngadepin keputusan di Allah pasti seri ajunan epon eh Allah rekira ajunan kian sabar. panapa hunten. Demi keangkui perjuangan, ajunan kentu bisa berkorban, kenapa punten? Ternyata ajunan empon sabar, ajunan suka berkorban, Demikian aku membela orang lain. Jangankan manusia. Manuk serang ajunan. Ebela. Eh, sampai ajunan siap. Aku menanggung risikonya. Demikian aku api lain orang seminta api lain. Maka ajunan siap. Aku lokah. Aku catut. Socana. Ajunan. Lulus. Ini eh, dalam ujian kak Dita. Ini ke pasalan Malaikat Jibril sedang mendekat Mikail. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Benyan berlesan tergantung dia pun benyan cobaan. Tapi yang boleh coba benar Allah Ta'ala. Nanti ki orang yang panik ampun lah eh. Kesenangin Allah. Keratuh dia kajunan pun Allah. Terus jangan sabar orang yang panikah. Maka bekal Epa semak dari Allah. Sejen ridho orang yang panika. Bekal sejen keratu dari keajunan epon Allah. Muka-muka saus. Kita tetap orang-orang yang sekeratu. Dan orang yang sesemak. Dan lulus ujian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma daqat illa farajahallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد صلاة عمد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأندلها يا إلهنا ولكل كرب عظيم وفرج ما نحن فيه بشر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك ذي حاجاتنا قريب اللهم اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم واحفظهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك لهم قوة الحفظ وسنة الفهم والصفع الذهني اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلك أفضل في الدنيا والآخرة اللهم اجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وأحسن أخلاقهم واملأ قلوبهم نورا وحكمة وحكمة وأهلهم لقبول كل نعمة وأصلحهم وأصلح بهم اللهم اجعلهم من من حرس الدين ومن الذاكرين والمذكورين والطب بهم يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء لصدورهم ونورا لأبصارهم اللهم افتح عليهم أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك واكفهم بحلالك عن حرامك وأغنهم بفضلك عمن سواك اللهم جنبهم رفقاء السوء وسلمهم من العلل والأوبئة والآفات اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل أطراف النهار بالإعلان والإسرار وادهم بما تحب منهم واغفر لهم يا غفار اللهم عافهم في أبدانهم أسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم اللهم آت نفوسهم تقواها وزكها أنت خير من زكاها هم رشدهم اللهم واجعلهم اللهم اجعلهم لنا محبين وعلينا وعلينا مقبلين مستقيمين لنا مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين اللهم اعنا على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيرا لنا ولهم اللهم اعدنا واولادنا وذرياتنا من فتنه القبر وعذاب القبر وفتنه المسيح الدجال اللهم ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين وعدنا من وذرياتنا من الشيطان الرجيم اللهم وعدنا جميع ذلك بتوفيقك ورحمتك وعد جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مثل الذي سألناك لأنفسنا ولأولادنا عاجل الدنيا وآجل الآخرة إنك قريب مجيب سميع عليم عفو غفور رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Jumat datang, Jumat lagi, Jumat manis. Muka-muka kita bisa apel kumpul dengan pondok pesantren Al-Bustan Banyu Kiri. Dalam rangka amulot dan kholaki para masyayikh, kholaki para ulama, kholaki para pejuang-pejuang Islam, kholaki para syuhada, para solihin, para kuruh, dan bangsepo, bukan dalam rangka amolot pungaki dan ngepunga atas lahir epon bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samping juga apa nyonan kangkui kuat Islam dan umat Islam menang Islam dan umat Islam. Muka saos. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.